On the eve of 78th uh, uh, Independence Day, I welcome all of you અને uh, each and every individual who are part of our team, Xavier 77 group. Uh, let me start the event welcoming you. The first event will be the national anthem because we all are Indians and today is the Independence Day. So let's start the event with the national anthem. Uh, may I request uh, Manoj Manoj national anthem પેલું છે ને પ્રતિક પ્રતિક પ્રતિકનું mobile this the first we call it reunion mini reunion actually આ વસ્તુનો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો કે હું તો ઘણા વર્ષોથી વાંચું અને આઈ થોટ કે હું અમદાવાદ જાઉં અને મારા જે બધા મિત્રો છે સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલના I want to meet each of each and every individual અને બધાના ઘરે જવું અશક્ય હતું એટલે ગ્રુપ જે ફોર્મ કર્યું હતું થેન્ક્સ ટુ ચેતન એક વિચાર રજૂ કર્યો વન ટુ વન નાગેશ સાથે મનોજ સાથે કે ભાઈ આવી રીતે પંદરમી ઓગસ્ટે આવી રીતે રજા છે અને આ want to come specific to meet the friends okay અને ધીરે ધીરે આ બધું જે બી ડેવલપમેન્ટ હતું you all are witness for all the developments પહેલાં દસ જણા પછી પંદર જણા પચીસ જણા પચાસ જણા today we are sixty four registered I believe तो sixty one sixty one okay yeah. So let me start from National Anthem Muslim Can I go So, yeah. I'll move on my class. Can, can, can let us stand up. see. Bharat Mata કી જય વિકાસ સો આપણે એ લોકોને પહેલા યાદ કરીએ let's be homage to all the friends who are not with us physically or virtually so હું પહેલાં નામ બોલીશ પછી આપણે બે મિનિટનું મૌન પાડીશું આપણે એમના માટે because definitely they all are from us in saint Xavier's so Bhakti Lade she is not with us Kailash Pujara she is not with us Jagruti Mehta Mehta, she is also not Chandrakant Modhwadia અને રેજિનોલ્ડ હેરી આઈ થિંક આ પાંચ નામ તો અમને ખ્યાલ છે છતાં તમને કોઈ એવું લાગતું હોય કે આપણી સાથે હોય સેવન્ટી સેવન બેચમાં અને આપણી સાથે ન હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો can somebody take the name કારણ કે મારી પાસે જે નામ મને આવ્યા તે આ નામ હતા સો પ્લસ આપણા શિક્ષકો ગુરુને આપણે ભૂલાય નહીં ઉષાબેન દવે ઉષાબેન પુરોહિત અને જે પ્રમાણ સાહેબ જગત પ્રમાણ સાહેબ Jacob sir. પછી આપણા ફાધર ગોમ્સ ફાધર પિન્ટો અને father Isoda so these all are our ચાહે કલીગ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ છે આપણા ગુરુ છે પ્રિન્સિપલ હતા સો આઈ થિંક નેક્સ્ટ બીએમ રીડ માટે આપણે મૌન પાડીશું સો દેટ એટલીસ્ટ એમને આપણી મેમરી રિમેમ્બરન્સ એમને પહોંચે so we from two minutes more અને એમાં the instrumentals are like Manoj છે નાગેશ છે આપણું આખું ગ્રુપ છે he is the is the person જેણે આખું ગ્રુપ બનાવ્યું સ્ટાર્ટ કર્યું બનાવ્યું અને પછી you are the catalyst okay you are આપણે કેમિસ્ટ્રીમાં we study the catalyst you are the catalyst initiator you are the initiator and then you become a catalyst to make the process faster તો લાઈક ચેતન છે all the admins plus all the members કારણ કે ઘણા બધાના એડ્રેસ આપણને ખબર ન હોય એડમિનને ખબર ન હોય પણ બધાના ટચમાં હોય તો કોમ્યુનિકેટ કરીને ultimately they are in the group so thanks to Chetanbhai Jagat Jagat Ubuntu Ubuntu thanks to Jagat Ubuntu જગતનો Ubuntu yes Ubuntu Sunita Ubuntu અને જગત છે એટલે અહીંયાથી આપણે ભાઈ हाँ अभी आगे है जी तो अजी तो अजी ये अ, आगे आगे देखो पिक्चर तो अभी बाकी है सो वो जगत Now I request uh, Manoj to give the welcome address. Can I request Manoj?